Seguimos nas bretemas, estamos con un membro das netas da Mauricia, que, que a ese alá non é a mesma que aquí. Sí. <laughs> eh, sodes galegos, que vos coñeciche de alá, sí. eh, no País Vasco, sí. formachedes unha asociación e a raíz diso naceu o grupo, non? Sí. Pero por que, por que marchachedes para, para lo? Pois todos os que estamos alá eh, somos emigrantes galegos e galegas, que estamos por traballo. Eh, algúns levan cinco anos, outros levan sete, outros tres, pero máis ou menos pois, a nosa media de idade ronda os 32 anos, máis ou menos. Todos andamos sí. por, por aí ao final. Sí. E como se vos deu unha asociación por formar unha banda con pandeiretas alá? Pois eh, na asociación facemos distintas actividades culturais. A base da asociación eh, que a distancia non borre a raíces do noso povo. Eh, entón, pois, eh, entre as distintas actividades culturais que organizamos, unha foi a do taller de pandeireta. Eh, e nada, o taller de pandeireta levamos dous anos, e despois de dous anos, pois con ensaios, tal e cual, pois decidimos eh, crear un grupo, bueno, poñer o nome, realmente o primeiro poñer, sí, primeiro pos un nome, logo xa tiras pa diante. <laughs> E despois, xa que te pon nome, vamos a ter un grupo. <laughs> eh, Eh, e nada, e, eh, e así foi como naceu, non? Un pouco a raíz de aulas e tal, Eh... Porque ali algo tipo os furanchos daqui, non? Que a xente vai cos, cos amigos e tal a tomar uns viños e, eh, e moitos grupos nacen así. Ali hai algo polo estilo. Mm, non, Furancho non. Eh, o que sí que hai moita vida de rúa, pois por o casco vello de Bilbao, por exemplo, sí que se ve moitas veces, pois eh, cando hai manis ou cando hai así actividades tal, sí que sempre aparece unha triquitisa, eh, que, que a triquitisa, eh, un acordeón diatónico. Eh, pois unha triquitisa, un pandero que ali tocan distinto a nós e tal, pois sí, sempre aparecen catro tal, pois pola rúa, pois de rúa, sabes, de bar en bar, tomando unha e tal. Eh, e iso sí que se ve por ali. E despois, por outro lado, porque que facedes e mistura do galego sí, e sí. de, do, do vasco. Que tal resposta a xente a la, igual por, cos temas que son máis galegos? Sí, Pois ben, a ver, eh, nos, o, o feito da mistura pois é pois, eh, un dos principios da nosa creación non? Da, que non perder a nosa raíces e a ver integrarnos en Euskal Herria entón, unha maneira de integrarse tamén é un pouco facer eh, fusión que é o que facemos eh, recoller un pouco temas da alá, do folclore da alá, eh, recoller temas do noso folclore e logo tamén contar con músicos eh, eh instrumentalmente, sabes, estar acompañadas por, por unha triquitisa, por unha alboca, eh, por eh, unha chalaparta, todo iso da, dalle un toque, non? É pois unha... Xa, se, xa cambia, se, xa se, e a resposta pois é positiva, eh, porque eles, a, alá, o feito de que cantes o seu folclore, pois eh, o ven eh, jo, pois como non sei como dicilo, pero como que agradece, non, o feito de que, que ca, claro, si, si, si, si, que cantes en euskera, sabes, e tal, e logo eh, o eh, noso folclore, pois eh, emigrantes galegos, que alá está petadísimo de emigrantes galegos, cando escoitan, sabes, a Carolina ou cando escoitan tal, eh, como que esa morriña e tal, pois como que volta aí, non? Eh, botas jo, pois eh, poder escoitar estando fora, sabes, peza da túa terra como que che fai así volver un pouco a de, do sitio onde ves, non? Pois non sei. <laughs> E que foi para vos, Oxe, o volver a Galicia e dar un primer concerto aquí? Ah, pois eh, emocionantísimo, o sea, o que pasa que moita presión porque vir aquí os nosos familiares, unha é de Ourense, pois viñeron os pais de Ourense, as outras son de Vigo, outra de Porriño, tal, eu son daqui, de Salvaterra, do lado, entón aí viñeron meus pais, entón, sabes, eh, moita presión, porque está aquí toda a familia, non? <laughs> Presiona máis o coñecido que o descoñecido, ao sí, final. Sí, eh, pero bueno, contentas, ao final, tá, é unha experiencia, sabes? E con ganiñas de que salgan máis cousas por aquí para ter excusa para volver. Pois sí, sí, estaría ben, estaría ben. <laughs> Bueno, tedes previsto así dentro dun tempo igual gravar algo, inda que non sexa disco para sí que a xente poida sí. igual a daqui acceder a, sí. a vosa música? Pois, eh, hoxe, eh, acabar o concerto, onde lo propuxeron. Non sei que, que quedará isto, pero... Sí. Bueno, primicia, primicia. <laughs> bueno, pois nada, encantados de estar convosco e que salgan moitos máis, tanto alá como aquí, para vale. ter a excusa de ver a familia tamén. Gracias a vos. niño. I shine me.